analyze, compare means, one sample, t-test, тестовое значение 0, тестируемые переменные как раз простые остатки, запускаем, проверяем. Significance больше 500, значит статистически действительно среднее значение по простым остаткам равно нулю в генеральной совокупности мы нашли еще одно подтверждение, что семейство кривых, а именно прямая линия, выбрана нами правильно. Следующая проверка полученной модели посредством остатков состоит в том, чтобы убедиться в отсутствии связи между величиной остатков и значениями предикторов. Чтобы убедиться в отсутствии любой связи, мы снова запускаем дисперсионный анализ. Мы его уже запускали. Только теперь мы меняем зависимую переменную. Вместо доверия законодательной системе мы ставим как раз остатки. Снова запускаем. И видим, что r квадрат довольно низкий. 0,37. Тем не менее, он значим. Significance для всех предикторов меньше 500. Есть некое оправдывающее обстоятельство, обращаю ваше внимание, что у нас здесь есть строчка, где идет перемножение наших предикторов. А в нашей модели предикторы не перемножаются. Мы это сделали целенаправленно, потому что хотели рассматривать только, собственно, главные эффекты. Поэтому мы снова запускаем однофакторный, э, многофакторный дисперсионный анализ. Идем в Model. Ставим место Full Factorial Custom, как мы и делали, когда просто оценивали модель с реальной зависимой переменной. Ставим только главные эффекты. Continue. Окей. Okay. Получаем r квадрат еще ниже, 0,28. Тем не менее, мы видим, что снова r квадрат значим. И вывод следующий, что для какой-то части наших респондентов вариация их y вокруг средних значений для соответствующих профилей, ну, например, 0,0, как мы рассматривали, абсолютно недоверие парламенту и политикам – вот вариация реальных y вокруг средних арифметических значений, она